Bonjour à tous, euh, bienvenue dans l'épisode 2 donc, euh, de la gestion des fichiers euh, iPhone, iPod et iPad sous Ubuntu. Alors aujourd'hui je vais parler donc, de ce que vous pouvez faire avec un appareil jailbreaké. Donc si vous n'avez pas vu <laughs> le, premier épisode, la, première vidéo que j'ai fait à ce sujet, vous n'allez pas comprendre beaucoup de choses. Alors, tout d'abord j'aimerais apporter une ou deux corrections. Alors quand j'ai parlé donc des qu'il fallait euh, un appareil sous euh, Debian. Alors, je me suis à peu près totalement trompé, c'est-à-dire que j'ai... Bref, ce qui compte, ce n'est pas d'être sous Debian, mais plutôt d'avoir libre mobile device d'installer sur votre ordinateur. Alors il y a un sacré paquet, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais il vous faut une de ces choses installées, et c'est le cas par défaut sur Ubuntu 12.10, euh, un truc comme ça. donc libre mobile device. Alors, euh, durant cette vidéo, je vais essentiellement vous parler de donc, comment accéder au fichier euh, jailbreak et je vais aussi vous parler de sécurité. Donc, alors, pour commencer, euh, si vous avez jailbreak, alors pour jailbreaker votre euh, iPod ou iPhone sur Linux, alors maintenant c'est assez simple, donc sur iOS 6, vous tapez évasion avec un 0 à la place du haut, évasion.com, vous cliquez sur Linux, télécharger. Euh, pour iOS 5, cette fois-ci vous allez sur Green Poison, pareil le dernier O c'est un 0. Et là vous cliquez sur Linux. Alors concernant les tutoriels sur Linux pour le jailbreak, il n'y en a pas, mais c'est les mêmes que ceux sous Windows ou Mac. vous pouvez les regarder. Alors, restez calme pendant le jailbreak. Euh, et ça va être la même chose euh, durant ce qu'on va faire. Il faut pas, on attaque les fichiers système, euh, faut pas faire de bêtises. On prend son temps, on fait pas de, de mesures inconsidérées. Alors, vous avez déjà jailbreaké votre iPod, vous êtes tout content, et à première vue, rien n'a changé. Alors oui, j'ai des icônes rondes, des icônes carrées, c'est... Euh, bref, c'est un thème qui a mal tourné. Alors, à première vue, rien n'a changé, vous n'avez toujours pas les droits ici. Alors par contre, oh, mauvais choix. Euh, vous avez les droits d'écrire à l'intérieur d'une application. Voilà, je vais vous montrer, hop, application, un nouveau dossier. Maintenant, ça y est, vous avez les droits. Yes Génial. Bon, euh, en première apparence, ça sert à rien. Alors, comment accéder au fichier système Alors, tout d'abord, euh, il y a un petit indicateur qui peut vous euh, montrer si vous êtes jailbreak ou pas. Quand, vous tapez gvsf mount-l vous avez deux fois le port numéro 1, si je ne m'abuse. Voilà, une fois... Euh, voilà, deux fois le port numéro 3, ici et ici. Alors, en fait, les développeurs de Mobile Device euh, ont déguisé la troisième partition, alors je, enfin, la partition système, alors je ne saurais pas vous dire pourquoi. Alors, j'avais essayé de la monter euh, la dernière fois, euh, ça ne marchait pas. C'est la, euh, le port de. Alors pour le monter, vous trouverez un fichier dans la description. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous faites clic droit, propriété, permission, euh, autoriser l'exécution d'un programme, blablabla. Hop, vous double-cliquez, lancez. vous le lancez. Vous recevez une notification en haut à droite comme quoi ça c'est monté. Alors je, je le traduire en français. Et ici, youpi IMEGACIER, débridé. Alors, débridé, ça veut pas... C'est pas méchant, ça veut tout simplement dire que votre iPod est jailbreaké. Si vous savez Ubuntu, en anglais, ça met euh, jailbreaké. C'est simplement traduit. Ça alors. Et là, oh, vous avez enfin accès au fichier système. Euh, alors, je vous montrerai après comment lire euh, l'écran en commande. Hum, alors, vous remarquerez tout d'abord que euh, ça ressemble assez à euh, Linux, la partition Linux. Allez mon petit, merci. Euh, si vous allez dans la route Linux, vous remarquerez qu'il y a des choses qui ressemblent. C'est normal car iOS, comme macOS, est inspiré de Linux. C'est un système Unix. alors, qu'est-ce alors, j'aimerais bien tout d'abord vous parler des fichiers système. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, votre iPod est partitionné, ou votre iPhone, euh, il y a une partition système et une partition euh, application. Vous remarquerez mes talents de graphiste. Alors, donc la partition système pèse toujours autant, environ 1,5 gigaoctets. C'est pour ça que quand vous allez vous acheter un iPod 8 Go par exemple, et que vous allez dans euh, général information, capacité, vous ne voyez que 6,5 Go. C'est normal car il y a les 1,5 Go donc de partition système. Alors c'est les mêmes surtout euh, quelle que soit la taille euh, de votre, la capacité de votre iProduit. Et vous remarquerez que c'est quand même plus rentable d'acheter un 64 Go. Bref, on s'en moque un peu. Alors, parlons maintenant donc des ports première vidéo, je vous ai dit que sur le port 1, il y avait une partie de vos documents, sur le port 3, une autre. Maintenant, parlons du port 2. Donc le port 2 est le port qui contient tous les fichiers système, les exécutables, tout. Euh, vous ne pouvez pas... le seul moyen donc, de modifier euh, les fichiers euh, système, c'est d'utiliser iTunes, c'est par exemple de restaurer, sachant que vous ne les modifiez pas vraiment, c'est juste Apple qui vous en donne l'autorisation. Alors, euh, cette partition 2, euh, elle a tous les droits, c'est-à-dire que la partition 2 peut communiquer librement avec euh, la partition système, par contre, disons que ce n'est pas possible dans l'autre sens. voilà. Donc, visitons donc cette partition système. alors voilà. Donc, Apple aime utiliser tout le temps les mêmes noms. Alors, vous verrez application plusieurs fois. Bin, c'est pour euh, binaries, c'est les fichiers exécutables. Et alors, leur mot préféré, c'est quand même librairie. Librairie, vous allez le voir des centaines de fois. C'est impressionnant. Donc, euh, tac tac tac, mon papier. Alors, on va avoir d'abord application. Alors, dans application, normalement, il n'y a que les applications que vous ne pouvez pas supprimer. Hop, vous l'avez pas vu celui-là. Euh, donc vous voyez les applications musique, euh, caméra, calculette, App Store, mais vous avez aussi les applications euh, que vous ne pouvez pas supprimer suite au jailbreak, c'est-à-dire euh, Cydia par exemple, qui doit être par là. Bref, voilà, vous avez Cydia, Dashboard, SB Setting, il est par là. Bref, toutes les applications système. Alors maintenant, si vous voulez accéder à vos applications, euh, disons, de jeu. Vous allez dans euh, VAR. Alors, s'il y a des raccourcis, là, vous voyez pas mal de raccourcis. C'est, euh, à mon avis, pour assurer la rétrocompatibilité des systèmes. Bref, il y a des raccourcis et c'est pas moi qui les ai ajoutés. Vous allez dans VAR, mobile. Là, donc, vous avez accès à applications et documents. Si vous allez dans applications, oh, ça alors C'est, en gros, la même chose que ça sauf que les noms ne sont pas les mêmes. En fait, quand vous accédez euh, par ici, euh, le navigateur euh, change et met les bons noms, les bons icônes. bref. Ensuite, si vous allez dans VAR mobile documents, vous retrouvez exactement la même chose. Non, pas documents, média, pardon, perdu. La même chose qu'ici. Donc, comme je le disais précédemment, quand vous êtes depuis le port 2, vous pouvez accéder au port 1 et au port 3. Par contre, dans l'autre sens, c'est pas possible sans jailbreak. Alors, bien. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer Ah oui. <laughs> si vous allez dans etc. Enfin, ECT, bref. Hop là vous avez un fichier qui s'appelle launchd.conf. Alors c'est le fichier à ne pas supprimer, c'est euh, le grub si vous connaissez, c'est ce qui gère les, euh, les fichiers qui s'activent au démarrage. Alors je ne vais même pas m'amuser à l'ouvrir sans faire de sauvegarde sur l'ordinateur. Si vous supprimez ce dossier, votre iPod ne redémarrera plus. Euh, donc faites le pas. En gros, si vous êtes un hacker, votre rêve c'est d'arriver à le modifier parce que c'est ce qui permet le jailbreak ou tout du moins le, le jailbreak celui qui vous permet de redémarrer sans ordinateur. Donc c'est un des fichiers les plus protégés sous iOS, e pour ne pas dire le plus protégé. Alors oui, donc je vous ai parlé donc, des applications système, des applications normales, mais il y a aussi une autre application que je voudrais vous montrer, donc système librairie. Ça alors, encore librairie euh, et Là c'est core core service, oui. Euh, et là vous avez donc euh, des applications comment dire en gros c'est ces systèmes mais c'est pas des applications que vous voyez Assistive Touch c'est le truc quand vous avez votre euh, bouton qui est cassé euh, il y a d'autres choses ah, bah, firmware update c'est euh, vos mises à jour VoiceOver c'est le Siri des iPods mais il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant c'est à dire l'application springboard.app alors l'application springboard.app c'est euh, l'application qui vous permet d'ouvrir d'autres applications. Par exemple, quand vous changez la langue, vous voyez qu'il y a un petit écran noir avec quelque chose qui tourne là, qui a l'air assez stupide, et eh bien c'est l'application springboard.app qui recommence. Alors vous pouvez voir ici, vous avez euh, absolument tous les trucs euh, stupides mais que vous utilisez tous les jours sans, vous en rendre compte par exemple c'est là-dedans qui est stocké mince voilà qui par exemple euh, oh, les, euh, votre euh, niveau de chargement de batterie ou le slider quand vous je sais pas comment on en français le, quand vous voulez déverrouiller il y a un truc sur lequel vous appuyez qu'il faut glisser passer bah, c'est aussi stocké ici alors j'ai plus le nom en tête enfin bref alors vous pouvez aussi faire ça avec iFile, iFile. c'est-à-dire que vous pouvez le faire depuis votre euh, iPod, iPhone, iPad. L'intérêt de pouvoir le faire depuis Ubuntu, c'est que vous n'avez pas de problème de mémoire vive et c'est plus facile pour modifier des documents. Après, c'est vrai que donc euh, iFile, vous pouvez y accéder depuis n'importe où. Pour faire ça, il vous faut un, ordinateur. Mais bon, personnellement, euh, je suis un peu plus rassuré de pouvoir le faire depuis un ordinateur. Alors, maintenant on va parler sécurité. Vous avez peut-être euh, entendu parler du SSH. Euh, c'est-à-dire que quand vous jailbreakez, votre mot de passe SSH devient Alpine. Et tout le monde vous dit « Oui, il faut le changer, il faut le changer !» Et vous êtes là euh, « Pourquoi J'en ai jamais eu de problème. » Alors, je vais vous montrer comment utiliser le SSH et pourquoi c'est super important de changer le mot de passe. Alors, tout d'abord, vous, vous connectez votre iPod au Wi-Fi, c'est-à-dire que vous sortez du mode avion, je vous l'ai dit, je <laughs> vous l'aurais dit. Euh, il vous faut son adresse IP. Donc vous tapez ARP-A. Ah oui, il faut que vous soyez votre ordinateur soit connecté sur la même euh, box que votre euh, iProduit. ARP-A, vous voyez iMegacier, c'est mon donc, iPod. Et une adresse IP. Alors là, j'ai caché parce que les adresses MAC de me prendre des virus. donc vous tapez SSH root T arrobase votre adresse IP alors si vous ne tapez pas route at, route arrobase, euh, le code qui vous sera demandé, euh, je ne sais absolument pas du tout ce que c'est. Donc là, SSH, pas SSH, merci. Donc là, il vous demande un mot de passe. Si vous ne l'avez pas changé, c'est Alpine. Si vous l'avez changé, c'est un autre mot de passe. Tac, donc là, vous êtes en... Ça y est, ça a marché, je suis en route. Alors, quoi de neuf euh, J'ai accès par rapport au dossier à tout ce qui est euh, exécutable. C'est-à-dire que je peux lancer des exécutables depuis euh, cette fonction, c'est-à-dire que c'est par ailleurs les mêmes que euh, Linux Ubuntu. nouveau terminal. Là, là, je suis donc sur mon ordinateur et les commandes sont euh, absolument les mêmes. Une fois de plus, iOS basé sur noyau Unix. Donc, euh, alors je pourrais pas vraiment vous montrer ce qu'il y a de super intéressant à faire. Euh, alors par contre, dans ce qui est euh, pas intéressant et méchant à faire, ça c'est facile. Là, il y a un truc kill pour tuer les programmes, delete, un truc comme ça pour tuer des programmes. Enfin bref, ça peut être très très dangereux si vous n'avez pas changé votre SSH. Imaginez bah, tout simplement quelqu'un sur un réseau public, quelqu'un qui laisse exprès son Wi-Fi ouvert, il peut bah, vous, vous, détruire votre, euh, votre machine. Hein. Il supprime le fichier conf.d, hein, quelque chose comme ça, ou launchd.conf, voilà, et votre iPod il se lance plus. Terminé. Alors, ça vous me direz c'est un, peu compliqué. Ah oui, alors pour partir correctement, vous tapez exit. Ça y est, la connexion s'est fermée, vous pouvez partir, laissez tranquille. Euh, alors, il y a un autre moyen de détruire encore plus rapidement euh, vos fichiers qui est d'utiliser euh, le FTP. Alors, l'inconvénient du FTP par rapport. Euh, alors, oui. Vous allez dans Nouvelle connexion, SSH, l'adresse IP, le port, vous mettez rien, identifiant route, ici votre mot de passe, Alpine si nous ne l'avez pas changé, connexion. Voilà, et là je me retrouve au même endroit, rappelez-vous quand appuyé sur LS, mais j'ai accès aux routes. Alors là, pour supprimer des fichiers, je euh, je vous montrerai pas, mais vous appuyez sur Supprimer c'est terminé. Hein. Alors je vous le déconseille, hein, c'est vraiment une grosse bêtise. Hop là. Admin, admin, admin, admin, admin, admin. Que de l'admin. Ah, si vous voulez, on va mobile. Mobile, ça y est, il n'y a pas besoin de jailbreaker pour avoir ça. Enfin, euh, faites gaffe avec ça. Euh, alors l'intérêt d'utiliser les dossiers par rapport au, FTP, c'est que ça va plus rapide. Le dossier utilise quand même l'USB, le FTP le Wi-Fi, donc pour les gros fichiers c'est lent. Après c'est un choix personnel. Et aussi l'intérêt d'utiliser les fichiers, c'est que ça marche sans jailbreak. Bon, et euh, eh bien c'est la fin de cette vidéo. Alors comme je ne sais jamais finir une vidéo, je vais vous montrer euh, comment le fichier donc permettant de monter la, la partition système marche. Alors, euh, donc vous tapez lsusb -v, c'est-à-dire que vous écrivez tout, grep i respectez bien la, la casse, casse, casse, casse, hop, entrée, l'AFC, copier. Ensuite, comme dans la vidéo précédente, JVS mount AFC coller 2.3, 2.2, deuxième port. Euh, dans la vidéo précédente, comme je n'ai pas de jailbreaké, je n'avais pas pu la monter. Et là, normalement, hop, et la magie a opéré. Il apparaît. Je veux le démonter, même chose. Ah, voilà, disparu Bon, et eh bien merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à poster un commentaire. Allez, à la prochaine